Конкурс. Башка байге Redmi Note 8. Жана кинотеатрға билеттер беріледі. Ал эми шарттары оп-оңой. Кошунаны тандыбай сериалынын каармандарына окшош үй бүлөңүздүн мүчөсүн сүрөткө тартып, Инстаграмға киргизиңиз. Жана албетте, кошуна ТВ, Билайн KG Инстаграм баракчаларына катталып, сүрөткө ушул баракчаларды белгилеңиз. болды Барыңыздарға ийгилик. Ладно, жақшымы хозяйка приезжает опухоль анда мен сіздер шашпай чай, іше бергіле мен деген больницаға микаға барып келе э, так давай я с тобой пойду а нет володька ты здесь лучше останься а. Тура. а то сілер кино пиноға андан ары кетіп қаласыңдар ей просто пойдем я просто провожу давай мен деле құда менен қоса құдағиды провожу не чоң айланады сағымның жоқ тек меніңгече анара эженин сумкасынан зарядка алам деп қоқыстан диагнозын оқылып алыптырмын тұрмын миысында жара бар екен ойчу толық түсінген жоқпын ал жерде мүмкін бір ай мүмкін бір жыл же эки жыл белгісіз в общем любой учурда өмірі бүтүп қалышы мүмкін дейді кайгырбагың досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда ой балам қандайсың кішкене кешігіп қалдым қалдым. Білім бейлі қалып тұр почти жүр міне өзіңіз үсіле келдіңіз әділет бошабай қалды кино тартып ба? рас эле тұр. Емей, эми иштесе дагы болбойт Çabuk lan. Oğlum çabuk yeme. жаным тахлиге тілекпіз. Неме, Мека, қызым, сен жоқ бұлар мені ач қағылышты. Ой, шын әлі. Бұрақ бұлар жатқандан кейін тамағын ұрдап жоғатым мені. Еме, Емір жүрі өкөз ағырат сұғарағыз жүрі. Менде тамақ бар болчу газда ғаста мен түшүндүм сен эмнеге мага жиниң келип атканын акыркы күндөрү сага көп көңүл бурбай калганымды эми сездим кечирип койчу мени айда экөөбүздүн ортосунда эчтеке болгон эмес болбойт дагы ал мага жөн эле жумуш жактан жардам берген мен сени сүйөм алияны төрөгөндөн кийин өзүмдү сулуу эмес сезип кыйналып атканда жанымда болгон жоксуң ошол үчүн башка кыздарды карап жүрдүм да мен сенин сулуулугуң үчүн эмес сен мага башынан баштап эле дем күч берип мен койгон максаттарга сен дагы ишенгениң үчүн жактырып калгам сени мен үчүн дүйнөдө сен эң сулуу айымсың азыр емес, конечно. Кішкене кейінірек. Қана менің қызым. Ал, сен жоқ үйден қашып кетпеді. эже унчукпай атса демек ошондой болуш керек болуп аткандыр да үстүнө мээрим ооруканадан чыкты жаңы эле а балким жардам керек кантип айтпай жүрө беребиз володяга айтсакчы ошо анан врачтар туура эмес диагноз коюп коюшту дейт операция жеңил өттү ия кудайга шүгүр ай тиги аябай коркуп жүргөм да иши кылса жакшы болсо эле болду ай ооба Бияқта медицина бізге қарағанда чынел өнігіп тұр ай да. жақсы ай тигілеме баяғы врачтар берген тигіл қағазың ше ошол бойдон тиги сумкамда жатыптыр да анан чалгам кереги тийип калабы депчи а кереги жок кудайга шүгүр мейли анда а баса володя кандай ой володя жакшы жүрөт көнүп калды рахмат ай жакшы ладно Нет, я диагону подхожу к ней, прошу, в чем дело? И нежным... анарчика, анарчика, что случилось, а? Она плачет, глаза красные и улыбается. Володя бізге жардам бербейді әділет керек анарже чын эле катуу ооруп окшойт э анда эмесе биз улантабыз бүгүн бизде уюлдук оператор катылган бул уюлдук оператордон сиз он күн сайын телефондорду белекке утуп алышыңыз мүмкүн сиздердин жоопторуңуздарды күтөбүз сиздерге жардам иретинде маалымат бере кетейин жеңишке жетүү оп оңой эле болгону мой билайн тиркемесин колдонуу керек байланыш үшін адаттағыдай төлемдерді атқару керек жана викторинаның суроолоруна жооп берүү керек Мейлі сіздерге дағы бір жардам болсын, стимул болсын. Сіз! жаңы Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоуна ұту алшыңыз мүмкін. Автоунадан үші, үшінің бірі сіздікі. Құрбат туғандар, уақыттың тардығына байланышты біз интриганы созбайлы қойылы. Билайн викторинасынан сіз телефондары жана Toyota Camry 75 үлгісіндегі автоунаның үсін ұту алшыңыз мүмкін. Жылдызша 23-23 торшон теріңіздағы жең үші аталыңыз. Біз түзі біз ұлардауыз. Canım benim, сағынып ғой сен. Жаным десе. Мамасы келіп жырғап қалды ғой. Жолайып қалған. Ой, ой, ой. Тюлеш. Алло? Алло. Алло. Алло, бұл әділет Жоқ, әділет емес. А, сіз мека ұқшайсыз, э? жақшы алып қалдыңыз ба? Мм, рахмат. Әділет сіз жөнді айва көп айтшы. Айтып қойсыз бұған бүгін келсе жақшы болмақ. Бүгін просто продюсерлерге бұсы? Әділет азыр қызымды тоқтатқан болчу. Анан барат, э? А, макул анда рахмат чоң. Көрдің бе? Анда? эмки съемкаларыңда өзім сага помощница сол берем. Ұқтың бұл? Сен бе? Ола. <laughs> Алияны ем қарай анан массовкаға же художкаға беріп қоямын ошолор қарап беришет анын баарын каяктан билип алгансың режиссердун да макул анда <laughs> мен жумушка кеттім. Кетшінде келем э ә? жакшы көргөн сени эме айдайыңа салам айт радик ау сенімен сөйлейді керек не болып кетті шашылдым мен қысқасы не жөнінде білмешім керек мека сен барын ұғып қалдың ғой жака сенден мындайды күткен емеспін мека тоқтасың мека тоқтасың мека мека тұра емес үшін алдың сен ой тяночка мен жоғалтпадым сізді дары чего эмне болду сага тияна эже мен баарын билем И мне не плеск. Ты, ты, ты, ты понимаешь, что ты должна была мне все рассказать, а? Что рассказать? Как мама, что? Мама, сразу лять бать, блин, с А и мне не? Без баром барым біле сапа. Еміл бөді, емне не білесіңер? Емне не білесіңер? Маған да дочь. қылач. Кечіп бабач мені түнде мен аябай қорқып кеттім ой чинем алдыңыз надо же с интернета объявление снять какое ну как я же почку хотел продать чтобы тебе жизнь спасти Роман ештеңе емес әй баса телевизорды күйгізші шай не болды саламатсыз ба айтыңызшы ушул шайлоодо ким утат деп ойлойсуз так эми эң башкысы элдин камын ойлогон эл үчүн иштеген партия болсо эле болду ошол жеңиш болот сиз эмне үчүн жалгыз келдиңиз башка кандидаттар жубайлары менен келишти го эми мен өзүмдүн туугандарымды тем более жубайымды келип мен үчүн же башка партия үчүн шайлап кой деп айта албайм анткени алардын өзүлөрүнүн укугу бар тандоосу бар дегендей алардын тандоосун сыйлаш керек ошондуктан <laughs> эми кечке чейин э, сен вообще туаса оратор тұрмайсың ба <laughs> рахмат шеф мен кете берейін ә дағы екі жаққа интервью бермекпін үй керек давай давай давай алло жака бар келістің? все анда мен азыр барам э вот ой аташка келді ғой бұйырса менің кином құттықтаймын жан мен режиссермін ғой қыз милян жоқ па миляда күшіне. сені сағынып алып тұрдым ғой мен жүр тортпен көп ал жақта адамдар көп кимдер бар ой келишкен болчу тиги жома менен да келген эмне аялдарын алып кетет бе адик эмне келишиптир биринчиден баарыбыз ушинтип чогулуп отурганыбызга мен өтө ыраазымын экинчиден бизде бир маселе бар эртең сот болот ал жерде жоманын жана ошондой эле биздин квартиралардын маселеси чечилет анан эми канча жылдан бери кошуна болуп чогуу жүргөнгө биз өтө жакын болуп калыптырбыз ошондуктан бул сотту биз сөзсүз утуп алышыбыз керек бизге жардамга учурунда прокурор болуп иштеген юристти чакырып койгонго уруксат этиңиздер жок мен эмес ал биякта ким роза мына юрист мен жабырлануучу <laughs> саламатсыңар қандайсыңар мен ертеңгі сотқа сілерге жардам берейін деп келдім Таштайлы? Эй, көчө ичкен эмес болуңар. Ондан жей албайсыңар. Большие бар. Давай, жақшылай. Е, толқынан ба? Нормально вот. ардан тұрғыла, сот келетеді. Отырыңыздар. Сот іштерін баштайыз. Анан ким күн өлі айланайындар, ай. Мына ичип алды. Ичкенден үйді өрттеп салды да айланайын, ай. Мен биліп өле тұрам, мен билбеген балекет жоқ айланайын мына. Ай, бұларчы, бұл ұшындай ақпақ іштіз, бұларды қамаш керек, қамаш керек. Андай, андай, андай, андай, бөбе болгон кошуналар чакыргыла диана сен жоманы башында эле дароо бол. Бірінші өзің жакпаган нерселердин баардыгын айтасың анан аяғында біраз аз эле мактап коесуң булардын үй бүлөсү бизге кошуна келгенде башында чындығында мага вообще жаққан емес. анткени майда чүйдө нерсе үчүн скандал постоянно каяктагы қалқыз менен кошуна болып қалдық деп қачан көчсө экен деп кыялданчумун бирок э, кийинчерээк жакын таанышкандан кийин алар жакшы адамдар экенин билдим жома например үлгүлүү күйөө кыздарына боорукер ата лично я э, жоманын өрткө тиешеси бар экенине ишенбейм потому что алар үчүн кыздарынын коопсуздугу эң биринчи орунда анда эмесе кийинки күбө жусупов абай чакырылат абай залда отургандардын баарынын боорун оорутушуң керек бирок эң негизгиси аша чап макулбу эмне эле болуп атасыңар ай чоманы жөн койгулачы ай жашоосу и так эле кыйын мунуку аялынын үч кредити бар болду болду болду рахмат платочка барбы анар сіз жоманы қорғамыш болып тұрып хозяйканы жамандап баштайсыз мақұл сөйлештік сіздер бізді қайра қайра эле сотқа чакыра бересіздер бе экспертиза бүтсө э, страховая компания ремонтту өзүбүз эле жасап беребиз дешти го ал эми моорик аял буларды дагы э, страховой компанияны дагы э, дан мындай акча өндүрүп алсам эле деген ою бар эң негизгиси сотту баарыбыз туш туш жақтан тажатышыбыз керек қыдыр мен сені көп сөйлейді деп ұқтым кім айтты ал маанилүү эмес негизгиси сотту э, сотты тажатып жүрөгүнө тийгизген сөздөрдү айтып берсең эле ошол болот сүйлөштүкпү жарайт ашар жолу менен кайра эле тургузуп берип койчубуз илгери мисалы мына біз бір жаққа кеткенде айылдағы мал біреуге ұштап кетсең мен келгенше сүтін беріп әйтеке шөбін беріп сусын беріп сүтін сақ енді сүтін сақ жемес біз алуақытта сатып алмай шы негізічі кімнің шөбі көбірек болса ошоны чоғы чап жүктеп машинаға алып барып жейіп берген чейін аярбызда біз айылда мысалы платформа туфли тигиникинде жоқ болса аныкын алып жечимин дегендей сатып алуу деген жок эле да анан мына жолдостор мен жомага төртүнчү жолу жолукканда эми мисалы жалпы оякта турган кошуналардын атынан айтканда бұл эми бұйыртса өрттенсін киши өрттөнбөсүн да адилет сен жоман ошол күні көргөм деп айтасың Өрт чейин біраз аз мурун эле деп айтышың керек мага айтышты го сен жакшы актер деп эмне болду мен үй бүлө менен шыққан деген чыккан болчумун анан биз кайра келатканда жоманы көргөнбүз ошол убакта жоман магазинге кіріп бараткан а өрт болса ошо ошондо башталган эгерде өрт ошондо башталып Жома магазинде болсо значит анын ал жакта катышуусу жок жома күнөөлүү эмес мээрим сен соттон баардыгын таң калтырышың керек эгерде мен жашоомду адилетке жолукпасам анда мен Жомага эле тийип алмакмын барыңыздарға салам мен Бектур Усенов. сіздер эмне себептен кадрда менин бутум эле көрүнүп турат деп сурасаңыздар анын себеби мындай мени сиздер дагы далай жолы көрөсүздөр а леондун керемет бұт кийимдерин жок анын үстүнө леондо 31 августка чейин арзандатуулар болот ал эми азыр менин мыкты актерлук оюнуман рахат алыңыздар биз баардык тараптарды уктук эми акыркы сөз айыпталуучу жомарт салморбековке беріледі мен жома мына көп нәрсе сенің қолыңда аларды ишендіре алдашың керек аялың айтты ғой ошол нерсени жакшы билет деп мен мен эчтеке дей албайм мен сот жыйынтык чыгаруу үчүн жарым сааттык тыныгуу жарыялайт жума сага эмне болдуэ <sighs> мен алдагым келген жок мен мынтип жашай албайм мен жаңы жашоо баштагым келет мурункуда дошында мына итагер эле барын алдап жүріп, эч кандай жарыган жокмун мейли кыйналайын мейлі мага оор болсын. зато менин абийирим таза болот мен өзімдің күнөөлөрүм үшін, қаталарым үшін, мойным менен жазамды алганга даярмын орныңыздардан тұрыңыздар соткалатар отырыңыздар қырғыз республикасының конституциясының қылмыш жаза кодексінің 238 беренесіне лайық өрт қауіпсіздігінің ережелерін бұзу бойынша салмарбеков жомартты сот экспертизасының жиынтығы бойынша күнәсіз деп тапты себебі өрт очогу башка квартирада болгону аныкталган чечим кайра карап чыгууга болбойт ушуну менен сот иши жабык деп жарыяланат айтты жоба разыклай мой так мені мындан кейін бұл жома емес жомарт салмурбекович Джомарт салмурбекович ұттық конечно 22 бүтін. Ондон жетінің бері. құттықтаймын келді ей менде дағы жақсы жаңалық бар айт айт айт мен дағы бияққа жөңгілген жоқпын с корабля на бал мен дағы соттан ақталып бүгін ұтып шықтым стоп тихо жа айтып қой тост тост біздің жеңішімізменен анан жомарт салмарбековичтин соттон акталып чыгышыбыз кыпчып коеюн э шеф тендерлердин бүт баардыгы биздики болушу менен и бизнесибиз өнүгүп өсүшү менен анан шеф сиз үчүн общий жигиттер бүт барысы гулечка сен үшін дағы бір кішіне жұмыстар бар негізі дағы шыдап қойсақ қалыспай кетсін сөйлесіп көрбейлі майрамда көреді аз баттыл иә тыныштылық па итте деп отыршы в смысле тендер в смысле бизнес общем ошон үчүн шайлоого аттандык белек а элге берген убадалар эмне болот жома это реклама реклама биринчи өзүңдүн чөнтөгүңдү толтурасың анан кийин эми буюрса бир нерсе беребиз шеф шайлоонун алдында көп убадалар бербедикпи элдерге анан деп анан аларды качан аткарабыз в смысле эмне болуп калды ошондо эмнеге эле тұтасың болсо беребиз да шеф біздің өз ашып башкача экен сіз башкача ойлогон экенсиз мен башкача мен мен кете берейин каяка мен моундай жаман иштерге жаңты жөніне жүрөйүнчү шеф Тоқтап тұр. сен өзіңді, апа бакайым деп ойлоп атасың э сотто эмне үчүн білесің билесиңби өзінен өзелі ұтып алдың ба жа? короче ал менің кешім бірін сәл уақыт таппай жоқ экспертиза ойынша шала ақылықтың айынан ошолордун үйінен өрт шықты деп шықты да койчу өткөндө мэрдин баласы деле мас болуп алып кишини тебелетип кеткенде каш кабагым деп эле чечип койбодум беле бул сага чепуха да биринчи жолу болуп атты беле мен болбосом отурмаксың азыр башыңды тырмап билайнның викторинасына қатысып 10 күн сайын смартфон ұтып ал көп смартфондорду ұтып ал байланыш же кызмат дәлі. төлө мой билайн тиркемесин колдон викторинанын суроолоруна жооп беріп, ұпай топтоону ұлантып, жап жаңы toyota camry 75 ке ээ бол жылдызча 23-23 торчон теріп, утушка ээ әне мен аңдып жүресің жок жоқ бұл жақта жөнеле бір сақтай. Жұмышта емесің бе бүгін жоқ ал жақтан чыгып кеттим Жаңы жашоо жашайын деп агитацияда болуп атат го жаңы жашоо жаңы чын жаңы жашоо жашайлы деп атам мен ойлам көрдім да мұрын жаңы сөйлесіп жүргенде сүрөткө аябай көп түш екенбіз да анан сүрөттөрдүн баардыгы жоголуп анан кээ биркилери баягы квартирадан квартира өрттөнгөндө өрттөндү аларды күйүп кеткенге чейин эле жок кылгам ошондуктан менден сага сонун белек биздин сүрөттөр жакшы күндөр болчу бирок экөөбүздүн ортобузда жаман күндөр ашып кетти го мен білем мұрын сага келе беріп мұрынкудай жашоо болот дей берчүмүн бирок мен туура эмес айтып давай давай жаңы жашоо курабыз жаңы жашоо жаңы сүрөттөр менен а буларчы а бұлар, а буларды унутуп коелу ата сонун болып болуптур бул сүрөттөрдөн тышкары дагы башка белек бар колуңу берсең макулсуңбу диана жок диана жок абай өзүң да ойлонуп көрсөң канча жолу уруштук канча жолу жүрөгүмдү ооруттуң башкалар менен жүрүп балким биз просто чогуу болбошубуз керек болбой алды болбой алды Болбай жатыр болбай жатыр қоя бербеймін болбой алды қоя бербеймін болды кеттім анда ошентип жүрөбүз да тигил эме қарап <laughs> карап жок эми сиз которуп бермесеңіз, мен орусча ай тигилерди карасыңар эй қандай? ай кандайсың орусчалар алыстан эле қайсы влюбленная парочка деп коем ой жакындан деле влюбленный парочкабыз <laughs> Мойықта турганча жүрүп тете қорып тураңызчы качы тентек звездаларды ырчылардын баары ошол жакта жүрөт ой ал звездаларды эмне кыласыңар жаныбызда интернет звезда турбайбы биякта <laughs> әділет өзі қақта жүреді тине ошолормен сүрөткө түшүп атпайт тине ар жагында турат все анда силер кире бергиле азыр кино башталат орун алып отура бергиле спасибо за возможность да да пожалуйста алло жок мен бош эмесмин кошунам конокко чакырган ооба бияктан чыгып алып бошойм анан барам ей тәте звезда міне мені суретке тартып қоя қалады құдағи жанда тире осы әділеттің жанында тұрмай ғой қойшы осы артист мага жакпайт ай неге ойын болған кинолордо эле жүрөт го жакшы жаманына карабай элечи эме силер кире бергиле азыр уже орун алып отура берсеңер анан түз барып туруп болобу жүргүлө баскыла баскыла жүргүлө батырак эме азыр башталат уже кино ала кел туда пойдемте туда сейчас жүрүңүз атам анын жөндөкөз алып турасызбы анан алам э сизден макул арқы жаны сол ғой сол ғой диана мен бұл фильмді бір жерден көрген болатынмын если честно мен де мына ачкыч төртүнчү этаж буюмдарыңарды алып чыгышайынбы же жок апа биз өзүбүз эле анан мен алып чыгышмак белем ушунчалык стерва Что? а түсінсең барлық сағат бізге тұр оны ал мықты танысып а бір қыз I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm going рас рас баардыгыңыздардын келип бергениңиздерге чоң рахмат бул менин биринчи кином анан бул кино сиздерге жакты деген ойдомун бул тасманын үстүндө чоң команда иштеди съемочный группага рахмат анан актерлорго рахмат анан бизди туура түшүнүп анан бизге колдоо көрсөткөн үй бүлөлөрүбүзгө рахмат анан азыр залда бир киши отурат мен өзүм кичинекей кезимден бери апам жок чоңойдум бирок ошол апам жоктугун билгизбей бизге татыктуу тарбия көрсөткөн мени ушундай даражага жеткирген бул менин атам сиздердин кол чабууңуздар менен атамды сахнага чыгарып алсак атам біраз жашарып кетті бұға себепкер болған бұл роза еже. сіздердің қолчауыңыздар менен роза ежені дағы тоз алсак роза да келді, беле ооба мен чакырып койгом билесизби роза қолын колун сырайын тұтпадыңыз беле ошол убакыт азыр келді. ей сен жындысың бе элдин көзүнчө сурамак белем эй аны деген үйдөн эле өзүнчө айтмакмын да жок азыр сураңыз ата анын үстүнө шакек да жок да түшүнтөгүңүздү карасаңыз уя сен 47 жаштағы құрсағы бар қара кара тигенге даярсың ба кино қылып тартып қойғансың ғой <laughs> киноның бары эле жашоодон да апа андай болсо эми киноңдочу мени сахнага чыгарып анан бирөөнүчү предложение кылдырып қойшы <laughs> молодец айтып